para Tiro pra caralho pra cima do caveirão Espera que para, que para, que para Os cara emocionado não capta a visão Espera que para, que para, que para Quer pular de bang, tipo, quer de boca no chão Espera que para, que para, que para, para um tiro na cabeça de quem acha que faz um trabalho valorizado Enche o cu de tune geme como puta levando lambada Treme quando é questionado Pega o telefone e liga pra pule Seu jogar perturbado foi bullying Cada pala consequência vem dobrada empacotada bala Numa giratória mano sente o perfume de pólvora Minha reserva bélica vem pra te consolar Não perdi a contagem dessa bomba vou acionar Se tu se mexer, alarro aqui pá Aprendi com meus amigos da Jordânia Essa cultura regional me cheira estranha pra caramba do pinote Da Arábia, Kebab, é Babilão Essa moleque tá ali pra tramando boicote Sente chicote, prende intensidade quando o boy se rende Eu tô forte rente, não bola forte quem se vende Pra trás de mente, pra catar note geralmente Não pode aprender com quem foi nobre Juro, sinto pena, juros acumula Jusa quem condena, ajuda, queimo junto Julga sem telema, lama, leve insulto Lima, não escorrega, jato pro outro mundo Juro, eu tô na busca do equilíbrio Com meu particípio sem ter patrocínio Eles bolsominion, nós é lulatim Eleger o inferno, não prever o fim yeah, é era do Lean, vou pra era do gelo Fugir da ignorância, eles só falam ice Tô cortando tuas asas, criando a nova rixa Entre Red Bull na lata e Old Spice Espera que para, que para, que para Tiro pra caralho pra cima do caveirão Espera que para, que para, que para Os cara emocionado não capta a visão Espera que para, que para, que para Quer pular de bang jump, tipo, quer de boca no chão Espera que para, que para, que pa, pa, pa, pa, pa, Deixa de lado quem falou que não quer escutar Segue infectado, quem falou que não quer falar Segue equivocado, na faculdade vivência lá Se foi reprovado softwares Enquanto fazem bico tipo tu work Se é pra falar de trap todos tu é Tupac teria asco desses loser Bug de tráfico, mais um bastardo que nunca tirou de Glock Glock Pouco simpático, mais gangsta que esses cara bengala da vovó Eu tô vendo você fingir que tá chegando tudo roxo Poxa, mancada Com dois tapas na maconha fala merda pra caralho Um três tapa, acelera o passo e vai pra casa Quer saber quando vai ser preciso Cravejar o dente com prata, logo eu detetizo Até que faz sentido, mas não faz sentido Liga elementos quando arrebentar teu siso para que para que para que para Tiro pra caralho pra cima do caveirão Espera que para que para que para Os cara emocionado não capta a visão Espera que para que para que para Quer pular de bang jump, quer de boca no chão Espera que para que para que pa pa pa pa pa pa Espera que para que para que para Tiro pra caralho pra cima do caveirão Espera que para que para que para Os cara emocionado não capta a visão Espera que para que para que pa Quer pular de bang jump, quer de boca no chão Espera que para que para que pa pa pa pa